Aurreko bideoetan, ikusi dugu nola programatu objektuak. Batez ere, ikusi dugu, e, edo zehazki ikusi duguna izan da, nola mugitu fondoa, ez, e, izarrak eta mendioiek, eskerrerut emateko sensazioa gure e, eh, espaziontzia mugitzen dela eskuinera. Baina, orain arte, e, bueno, e, ez dugu egin ezerrez asteroidekin, izan ere kendu ditugu, eta batez ere, e, bueno, pues, oin tokatzen zaiguna da, ez bakarrik mugitzea asteroideak, baizik eta gauza oso garrantzitsua bat, ala detektatzea noiz asteroideiek egiten duten talka gure espazientziarekin, gure jokalariarekin. Eta horretarako, hori da ingo duguna bideo honetan, horretarako ikasin behar dugu eta aztertu behar dugu nola funtzionatzen duten Unityan oso garrantzitsu edien elementu batzuk, kolaiderrak. Bai? Kolaider ingelesez, e, itzulpena, en fin, ez da, ez da rexa, kolaider deitzen dira. Azkenean izango dira, Unityan barruan talkak detektatzeko, erabiltzen dien nolabait ordezkariak. Bai? Erabili beharrean zuzenean gure asteroidea, ba, ikusiko dugu, definituko dugula, kolaider bat, borobil bat dela, bai? zirkulu bat dena, eta espasontzerako definituko dugu eh, beste forma geometriko bat, eta bi hoiek eh, talka egiten dutenean, gure, gure bueno, unitik eh, abisatuko digu, esan dugu digu, eta orduan ikusiko dugu ba, nola programatu dezakegun zerbait egitea hori gertatzen denean. Beraz, bideo honetan ikasiko dugu kolaiderren funtzionamendua. Oso, oso elementu garrantzitsua dena Unity programatzerakoan. Besterik gabe, jungasen e, eh, ikustea nola, nola egin hori. programatuko dugu orduan eh, asteroidea. Lehenengo gauza ingo duguna izango da berriro gaitu. Vale? Desgaituta geneukan, gaituko dugu. Programatzeko kasu honetan e, eh, berdina da, ia ez da fondoko elementu bat, baizik eta fondo, elementu aktibo bat. Bai? Detektatu behar dugu noiz ateratzen den pantailatik, detektatu behar dugu noiz eh, egiten duen talka gure jokalariarekin eta bar. Orduan, kontrolatzeko ba, beste script bat sortuko du. Kasu honetan, deituko diogu e, asteroid controller. Vale? Sortuko dugu hori eta zabalduko dugu e, e, zera, ba, programatzeko. Vale? Bai, berrio zabaldu du, baina... Ah. Vale. E, Amentxe daukagu? Vale? Asteroid Controller eta Scroller, biak ditugu. Bale? Bueno, alde batetik, e, gure, gure asteroideak mugituko dira fondoa mugitzen den bezala. Bale? Kasu horretan, e, beraz, beharko dugu aldagai bat definitzeko eh, haien abiadura. Bale? Alde batetik. Bestaldetik, borratuko dugu, bestalde, bestaldetik e, beharko dugu e, zera, update funtzioan lehen ikusi duguna, ez? Mugitzeko e, kodea, bale? Berdin berdin erabili dezakegu, ze asteroideak ere dauka transform position eta orduan definitu dezakegu, pues len eh, definitu dugun bezala bere mugimendua. Vale? Kasu honetan, e, bueno, azkarra hau mugitzean nahi bali mago, bajarreko jogu hiru balioa, vale? Gordetzen bali magu eta bueltatzen bali magara, eh, unity play sakaten bali magu, pues ikusiko duguna izango da, eh, da eh, garrantzitsu bada lortzeko da esleitzea asteroideai eskriptori, vale? Oin bai, play sakaten bali magu, asteroidea mugituko da, fondoa baino harinago, vale? Hori da gure helburua, claro, desagartzen dienean ez da ez dira berrioa gertu behar. Eh, hori egiteko, ez, asteroide bat baino gehiago egiteko, egin dezakeguna da, e, ditzakegu kopiak. Baina lehen esan bezala, aurreko bideoan esan genuen bezala, e, kopiak egiterakoan komeni zaigu prefabak erabiltzea. Eta gainera kasu honetan ez bakarrik e, asteroid controller e, hori izango duelako, baizik eta beste e, talkak detektatzeko beste elementu batzuk beharko ditugulako. Vale? Eta elementu horiek, efe dut, zoom Vale? Elementu horiek, pasatu, igual pasatu naiz, deitzen die kolaiderrak. Vale? Hemen add component sakatzen baldin bilatza bilatzaile badago, kolaider azten bazarate idazten, ikusten duzue e, mota ezberdina daudela. Guk erabiliko ditugu bi dimentsiokoak, bai? E, imaginatu dezakezuenez. E, ez da borobila, baina nahiko borobila danez, erabiliko gu circle collider, bale? Zertarako die kolaider hauek? Bueno, Unityak atzetik dauka deitzen dena fisika motore bat. Eiten dituna kalkuluak eta hainbate eh, gauza. Eta fisika motore horietan objektuak ez dira e, eh, errepresentatzen, ez dira dierazten e, eh, bueno, pues, grafikoki guzten dugun bezala. Baizik eta e, forma simpleen bidez. Kasu honetan, borobil baten bidez. Vale? Eta borobil hau izango da, e, izango da e, fisika motor horretan e, asteroideak adierazten duena. Vale? Hemen txik ikusten duzu, Circle Collider definitu dugula, aldatu ditzakegu, eh, aldatu ezakegu radioa, ondiagoa txikiago egin, ez? Bueno, berez, eh, dagoen moduan utziko dugu, eta markatu merko dugu, kontxe, eh, laizter ikusiko dugu, eh, is Trigger e, aukera hausen, vale? Bueno, talkak detektatzeko trigger moduan eh, jartzen dugunean, talkak eh, detektatu alizateko eta ontxe kodean ikusiko duguna eh, funtzionatzeko, behar dugu beste elementu bat, dala rigid body, kasunetan rigid body BD. Vale? Hau xe, honek, e, bueno, definitzen duena da, hemen, e, hemen ikusten duzuen bezala, definitzen duena da e, fizika motor horretan zer nolako portari izango duen objektua, Eta batez ere, gure kasuan, nola ez dugu berez fizikako legeak eta erabiliko, eh, aldatu behar dugu body type eta esan behar dugu kinematik dala. Hau da, gur e, abiadura eta mugimendua guk kontrolatzen dugula. Bale? Hoiek dira beharko ditugun elementu guztiak gure asteroidentzako. Zer egin dezakegu orain? Ba, len bezala, prefabs hartu asteroidea eta sortu prefab bat. Eta behin hori egin dugula, a ber, behin hori egin dugula, hartu dezakegu prefabori eta gehitu nahi beste. Vale? De hecho, gehitu ditzakezu hemen atzetik, vale? guazen eh, zumeitea izarretan, vale? gehitu ditzakezu nahi zuen guztiak, vale? eta bai? play, sakatzen bali danak mugituko dira, ez? Abiadura berdinean, ikus duzu talkarik ez dugula detektatu, ez dugu egin er, e, oraindik ezer ez talkak detektatzeko, bale? Horrekin e, sartuko gara orain, bale? Baina baditugu ja asteroideak, eta bueno, ba, kasu horretan definitu nahi bali mazua jokorako nivel konkretu bat jarri ditzakezu elementuak nahi duzuen bezala, bale? Nola detektatzen ditugu talka? Bueno, kolaiderrak behar ditugu, Bai, baina ez bakarrik, eh, bueno, talka detektatu behar dugu gure espazioentziarekin talka egiten duenean. Orduan, e, gure, gure asteroidek bakarrik ez, e, eh, espazioentziak ere, ez, nolabait izateko egoteko, ez, e, kontutan izateko fizika motor horretan, e, honek ere kolaider bat behar du. Kasu, kasu honetan, kapsul kolaider bat e, esleituko diogu. Vale? Kapsul Kapsul Collider bat, bueno, konfunditzen bazarete, hemen txe iru puntitu hauetan, e, eh, dauko zue remove component. Vale? Kapsulko bide. BID. Vale? F sakatuko dugu. E, kapsula ego, izan daiteke vertikala da horizontala, gure kasuan horizontala da, eta bueno, hor txik uste zuez, ba, ze forma hartzen duen. Eta horretaz aparte, gogoratu rigid body, bide. Vale? Oraindik guk ez dugu mugitzen, baina mugituko dugu espazientzia, orduan kinematik moduan ere jarriko. Bale? Orain talkak detektatuko dira, baina ez dugu eiten ez e, talka bat ikertatzen denean. Hori programatzeko, jungo gara, gure e, Android, oza, Android, Asteroid Controller honetara, eta erabili behar dugu funtzio e, konkretu bat. Bale? Funtzio bat esekutatzen dena talka bat detektatzen denean. Eta funtzio hori deitzen da edo izena da horrela, bale? Void e, collision txoine, ze buruz ez dakit, arber, hori da. Eh, triggerra moduan goberatzen dozue definitu dugula, orduan dago funtzio bat deiten dara on trigger enter bide vale? Funtzioak parametro bat dauka, gero erabilgarria izango da collider bd, deituko dioguna ODER, vale? Eta funtzio hau esekutatuko da gure asteroidea zerbaitekin collider bat daukan zerbaitekin talka egiten duenean. Vale? Eta zerbait hori izango da other hause. Momentuz berdintza zer dan, baina eh, aurrerago erabiliko dugu informazioa. Orduan, zer ingo dugu egiten du? bueno, pas, ba, gauzaik eh, errexena izango da, e, eh, suntxitu, desagertuko da, bai? apurtuko dugu. Destroy, dala, e, objetua de, desegiteko, eta esan behar diogu ze objetua dan. Eta, e, osagai hau, daukan objetua e, lortzeko, erabiltzen da, game object aldagaia. Bale? Orduan, honek zein du, asteroideak daukala e, kode hau txoke talka egiten zerbaitekin, des, e, apurtuko dugu, desengingo dugu e, eh, objektu hori, bale? Eta oso, oso ondo ikusiko dugu hierarkian, bale? Beraz, gordetzen dugu, unitira bueltatzen gara, <clears throat> hemen ikuste dituzu asteroide guztiak, bale? Play zakatzen dugu, eta ontsi ikusiko dugu nola, bueno, asteroideak honek talke ingo du, eta talke desagertzen da, eta mendik desagertzen dira. Bai, juten dira desagertzen. Besteak ez, besteak juten baldin magara estenara, ez, sakatzen baldin magu, pues hortxe, hortxe daude, bale? A ber, bale, hortik, eh, bai, aurrea jarraitzen dute. Bale? Beraz, e, hau, hau ideia, kolaiderrena eta taltak detektatzea eta seko de esekutatzen den, talka bat detektatzen denean oso garrantzitsu izango da ba, gure jokuaren eh, programazio egiteko. Bai? Urrengo, urrengo bideoan ikusiko dugu jokalaria nola mugitu gora eta bera, baina urrengo bideoetan detektatzeko adibidez asteroideak noiz desagertu dien, ba, kolaiderrak berriro erabiliko ditu.